Kościółek w Lądku Zdroju w trakcie mszy świętej w sumie jest to Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienie Chorych okolica Parku Zdrojowego a tutaj proszę zobaczyć jakaś figura maryjna i kilka innych rzeźb na górze tego obiektu sakralnego. Przez Chrystusa Pana naszego.